Saluton alla Esperanto Stazi Domo. Mi esas Chuck Smith, kai mi hodia gvidas vin. Mi esas la unua foio ĉi tie, se mi simple volas doni impreson kiel nun statas ĉi. Do, ni eniru. Jen la enirejo. Do vi povas iom rigardi ĉi tie. Ĝi estas eh, plejparte ĉio de la eh, Stazi Domo kiel ĝi funkciis tiam per esempio la bicetto uh, però le idee è es che eble io tagge io può cosa ci vendi biero e ti alle trincaggio e ti do io ho molto da potenziale uh, anche se si chroma extra estrazio se ti esse in sufficio rinnovi gota stato do mi iros tui super Ecco la tua esagerò <laughs> Vieni come so. Mi fa la signa in show, eh? Che a me ne da sta tacho. Ah! Bene. So. Non alla cuire io. Uh, oni povas kuiri ci tie, zes kafo masino, mikro ondo, kie kafo masino zaino, akko cio necesa fidu jo, uh, lav masino, odali tu che es curante ac vo momente nur er por tio, sed um, estonte er funccios cil normala quereo. Sos oni dar uh, renovig, renovigas loco. No. Ni plu al iui uh, dorm chambroi, no, ci tia. unu exemple, che vas dormi car homoin. Do. Ne ia dar la to con la tua se charma. Hai la van chambro citie. Baneo la se se io salvo etio ti Se se se yes. <laughs> Do. Iac havas uh, rinconti geion. Havas grandan tagon per gruppo de rinclub hoc homoio, de sofum, Okay, but to we want to translate the next to you Und ich was die ambivi wie tracco in expere. next it is uh, uno foie hore um, al cae el Berlino, Per anca expressae traenoe simple traera, sed uh, facta ne est iam brua cilon i attendus. Uh, Cae mal grande biblioteca, ciam mit septe anca vidos che gi crescos post iam de tempo. Uh, Sos cercae pliae uh, locoe con traenofti. Oh, finiris cien iam. Ah, ne. tio aspectas pli kiel la neurologa stejo tiuj du etaĝaj litoj Es ancora originala lampo, ad esempio, della Giorgio Po, uh, Giorgio Ro, te ne ono, per plia soffo, te polia bella di guardo alla trappola. try not any two for you guys. <laughs> Can I play your Omega um ähm, Chambro? Don't you test this uh äh, deck fin loco uh only click a play per volontoloi here. No, mi dankas pro via attento, ke esperanto vi ankaŭ iam povos viziti la esperanto stazion. Dankon.